E aí clã Shadunk de novo, hoje a gente está vindo com Little Nightmares 2, segunda parte aí da nossa gameplay é, é um vídeo longo, é, nossos amiguinhos estão aí na porta da deriva No último vídeo a gente encontrou essa menininha e fugimos do caçador, né? Uma fuga meio alucinante E hoje a gente vai fazer a área da escola, então esse é um vídeo longo Parabéns para quem chegar até o fim do vídeo <laughs> Muito bem, depois de um bom tempo a deriva, entre muitos televisores flutuando, está chegando em algum lugar, parece. Uma praia com prédios iguais, iguais de Santos, né? Muito bem, chegamos até a praia. Eu prometi explorar melhor as áreas desse jogo, só que a gente vai deixar os, os coletáveis, vamos dizer assim, <laughs> as, as colecionáveis para um vídeo depois que a gente concluir a série. Ali tem um, bem ali. Já começa num ambiente meio esquisito, eu achei que era um homem pendurado, mas é só, só roupa. Vamos indo pela cidade aí fora. Um botecão dá, dá a impressão que as pessoas evaporaram, é meio, meio estranho. Tem muito, muitos televisores quebrados. Aqui é algum momento que a gente vai se separar, né? Fazer o pezinho. Ó, vai. Vamos balangar. derrubar a TV e provavelmente vamos ser alavancados para cima. Acho que ainda não. Um pouquinho mais. Ah, agora deu certo. É, a gente ainda está numa diferença de andar. Primeiro puzzle da área. Sempre, sempre. Aqui uma. A gente está ficando dependente desses saltos, hein? Ainda bem que tem a nossa amiguinha para nos auxiliar. tem mais um colecionável que a gente vai fazer um vídeo depois exclusivamente com eles. Eles liberam aí um final. Secreto, talvez. Opa! Tá. O televisor meio que tá desintegrando a gente. Estranha. Mas a gente não morreu. Não, não morreu. Um puzzle meio esquisito. coisa bem esquisita. Tem que ficar meio que. Ah, a gente entra na TV. Ah. É uma energia que não nos permite entrar avançar em direção àquela porta. agora a gente nem chegou na área da escola. Ajuda aí. Ó. Precisa dar um espacinho para passar ali na grade. Hum, uma gangorra aqui? a menininha vem? É assim que faz. Não deu muito certo. tá <laughs> bom. É legal que ela interage, independente do que a gente está fazendo. Ela interage com o cenário. dar uma olhadinha no relógio. Uma noção de quanto tempo vamos gastar com esta brincadeira. Aqui, ó. A gente meio que descobre que ali atrás do quadro tem uma fonte de luz. E é um caminho sem saída, né? Então, a gente vai pegar alguma coisa para tacar no quadro. Isso aqui é uma área com tanta tantos objetos para interagir. Eu nem sei se... Tem segredos aí ainda. Vamos lá. Feito. Rapaz, parece uma sala de tortura, uma, uma prisão. sincronizamos os pulos. Vai, menino. Deve ser muito escuro essas áreas. Pouquíssima, pouquíssima iluminação. Tá. Muito provavelmente inimiga da área. bonecos quebrados são umas criancinhas. As armadilhas ativadas pela tábua solta no chão. Quase. Oh. A cara tá zoando a gente. Aqui tem uma tábua no chão erguida. Claramente erguida. A impressão que dá... Olha lá, outra tábua erguida. Muito quase. Aparentemente acabou as armadilhas, o piso está nivelado. É uma marreta aqui, ó. Nossa, olha a cabeça dele, é aberta. São <laughs> bonecos. Tem uma marreta ali, né? Sabe o que significa. Esse personagem, ele é... Em comparação ao jogo anterior... Ele é mais bruto. Tá vendo? Tem dessa não, de ficar correndo. É o próprio boneco ativou a armadilha por essa eu não esperava. É, infelizmente não dá pra avançar com a marreta. Parece que alguém está escrevendo no quadro negro. Na lousa? Como é que é chamado hoje em dia? Olha lá. Aquela dona esquisita. Enquanto ela estiver escrevendo, tá tudo certo. A gente meio que abusou um pouquinho da sorte, né? dá uma, duas carteiras por vez. A movimentação dos inimigos é muito esquisita. A chave está ali. <laughs> Credo. Não dá pra ver o rosto dela direito. Beleza. Conseguimos a chave do elevador. Lá de trás, né? Tinha uma chave, um elevador. Tá educando, hein? Pô. <laughs> As crianças só ficam cabisbaixas, não faz nada. Nossa, contamos muito com a sorte agora, hein? Oh, oh. Escapamos, hein? Eu não contava com isso. Até ela recuar a cabeça dela ali. Talvez dá pra fugir, né? Ixi, as crianças atacou a gente também. Tá é doido. Deu certo. Garantir, né? Agora nós estamos armados. Coisa muda. Ah, já acabou. Um meio esquisito. cima da sala. <laughs> Agora dá pra ver a carinha dela, olha que bonitinha. Por algum motivo não subiu. aqui vai ser mais complicado, hein? Porra, tá, vou vai fazer uma barulheira. Deu certo, hein? Barulho é esse que faz horroroso. Paro de coração. Tutum, tutum, tutum. O jeito que ela se movimenta é muito rápido. cara da biblioteca e bora lá. Bom, ela tá parada ali, né? Quase, hein? onde ela vai com esse pescoção. respiração não tá boa não, hein? Tá, aqui tem a caixa, arrasta e abre a porta. Porta de maçaneta, né? Não tem muito o que pensar. Vamos só abrir. Aqui é já dá? Hum. Vamos só correndo, só correndo. Uma Porta com cadeado. Necessário uma chave está estacionar a fumaça dos livros. Tem um desenho do cachorrinho fazendo xixi, parece. Ah, que bom, ele... Ele vem pra bem longe. Mas, mais... Oh, deu certo. Um puzzlezinho. Parece que sobe. Beleza. formar essa sequência aí para revelar alguma coisa. A gente sabe que aqui é bispo ou rainha, que é rei. Aqui lá tá com mais cara de rainha. E aqui é torre. Não, coloca aqui, cara. Coloca aqui tô apanhando com os comandos. Acendeu uma luz. Tá ali a chave. Outro desenho do cachorrinho fazendo xixi. Recuperada a chave. Bom, tem umas plantas balangando ali na janela. Dá pra assustar um pouquinho, Aqui, ó. Outro menininho perdido. Se eu não me engano, são três ou quatro por nível, por fase. São cinco, são três por fase, três. Muito bem. um negócio de rodinha. A baita da bagunça, hein? A trilha sonora é medonha, cara. Beleza, agora é só subir. cozinha mesmo. Tem mais boneco ali e essa concha vai servir de martelo. Tem três bonecos ao todo. Foi um. Foi dois. Foi três. com a cabeça dele. Ó. Beleza. A gente coloca a cabeça de um deles para se disfarçar. Pô, muito cuidado, hein? Pai do céu. Cadê a professora para colocar ordem? zona. É, isso aqui vai dar ruim. apesar de, de, serem todos bonecos, eles estão comendo. Olha, um dando chave, outro enfiando coisa na boca. Apesar da maioria tá, tá um atormentando o outro, tem dois ali brincando, três ali brincando de pular corda. Olha! Tá. Ele tem um botão, então a gente precisa de um, pegar um objeto para jogar no botão. Normalmente é assim que funciona. Ele tem uma corda. Provavelmente há muito que se escalar. Não, que já acabou. Vou é pegar um pouquinho mais de... Tem um cérebro. Agora que eu reparei que tem vários spots Aquele tipo de nojeira. Também tem uma mão com olhos. Cadê o cérebro? Credo. Hum. a gente fez muito barulho, né? <laughs> Tá desencana rápido, né? da sala. Eu também. É um laboratório de ciências. Deve ter uns lugares para se esconder. É. ainda não já era? Rapaz. Todo serviço perdido, tem que voltar lá atrás. posso fazer barulho. Tem uns potes, será que eu consigo chamar a atenção dela? Fica aí, moço. Fica aí. Vem aqui não. Até que tudo deu mais ou menos certo, né? marreta. Marreta significa que haverá combate. trás, né? Vamos lá. vem essa aqui de trás. de trás. Agora que eles param, é hora de dar uma Isso aqui agora não teve não, não, não, não. Feito. várias armadilhas. Nossa amiguinha tá ali, ó. Vamos libertá-la. Não parece muito bem. Guarda aí. com isso a gente acabou com várias crianças. Será que já é o fim? Ah, não, não é o fim não. Hum. Tá, nosso peso não vai fazer diferença. Mas tem uma manivela aqui certeza ela fará diferença. Primeiro quero piano e depois largar. Vamos ver até onde vai. Travou. <laughs> Só sincronizar os pulos que dá tudo certo. Me ajuda aqui que tem uma buraquinha. Vamos lá. nave até que foi tranquila, né? Ela tava zoando um sapo ali. Bom, vamos, vamos, vamos, vamos. Eu nem tinha visto a porta. Era coisa que eu vi foi a entrada mesmo. Lateral. Hum. Ó. Ô louco. Nem precisou da gente. Solou o bicho na, na só na agressividade, não precisou nem de marreta. Bem, vou fingir que isso não aconteceu. Vamos. letra tá fritando no piano. Ali não dá para subir. Esperar, não dá para abrir um apesar do gurizinho ser bruto, muitas das, das portas ele não abre sozinho. certo. Eu tenho que arrastar esse bagulho. Enquanto ela toca. sinfonia dela. sabe que não adianta nada Parou. O que ela tá olhando? Só tá olhando em volta. Vamos, vamos, vamos. Oh, minha nossa. <laughs> corre, corre. Corre, corre, corre. bravo, hein? <laughs> é muito sinistro esse jogo. Mas saímos da escola, aparentemente saímos. Menina, hum, tá é frio. Deve estar tá um frio danado mesmo. Né? lugar sinistrão. Muito bem, pessoal. A gente acabou a área da escola. Se vocês gostaram do nosso vídeo, vocês deixam o like, se inscrevam no canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos. A gente vai fazer gameplay desse jogo completo. A gente joga jogos indie, Metroidvania, recomendações. Deixa um comentário aí pra gente, a gente sempre gosta de estar tá lendo. E fica assim. É o próximo vídeo. Viva a amizade!